بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الإخوة الحضور ضيوف الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من سنن البشرية أن تتطور وتتبدل وتتحدث ولعل المراقب لهذا العصر يلاحظ أن التطورات تتسارع لدرجة أن قادرا على متابعة التطورات فأصبحت التقنية في كل مكان وأصبح العصر عصر التكنولوجيا وأصبح أبناؤنا منغمسون في التقنيات منذ نعومة أظافرهم بل وحتى قبل دخول المدارس ولأن التربية والتعليم تقوم على مبدأ أن المدرسة لابد أن تعكس واقع الحال ولا بد لبيئة الفصل الدراسي أن تكون صورة عما هو خارج أسوار المدرسة ليكون التعليم فاعلا المدرس ليس مقصورا على فترة الدوام المدرسي بل يتعدى ذلك إلى خارج ساعات المدرسة كل ذلك من خلال التكنولوجيا والاحتسابات ولا بد أن نتذكر هنا أن التعريف التقليدي للتعليم هو عبارة عن عملية اتصال بين مرسل ومستقبل ولذلك كلما زادت فعالية هذه العملية زادت فعالية التعليم كاستنتاج هذه النظرية وهنا يأتي دور التقنية كوسيلة اتصال بشكل أساسي ويأتي دور شبكة المعرفة المدرسية كنموذج على تحقيق هذه العملية وعلى رفع المدارس بالوسائل والتقنية اللازمة للاتصال والتواصل بين مختلف الشركاء في العملية التعليمية. نتحدث اليوم عما يمكن أن تقوم به شبكة المعرفة المدرسية أثناء مواجهة ظرف ما لعل هذا الظرف يكون بسبب عن الدراسة بسبب تفشي مرض معين مثل فيروس H1N1 أو لأي ظرف آخر أو غياب أي سبب ما نتناول ثلاث محاور ثلاثة محاور المحور الأول سيطرح استراتيجية مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية في مواجهة تفشي فيروس H1N1 نسأل الله ثم ننتقل إلى نموذج افتراضي لما يمكن لشبكة المعرفة المدرسية أن تقوم به في هذا المجال وأخيرا سيكون هنالك عرض من شركة مايكروسوفت حول درس افتراضي مباشر بين طالب ومدرس. ولكن قبل أن نبدأ لابد أن نؤكد على نقطة معينة وهي أن الوقاية هي المدرسين على شبكه المعرفه المدرسيه، شبكه المعرفه المدرسيه عباره عن مظله كل له مكانه في الشبكه، ليس هنالك احد آه، خارج الشبكه، المعلم يمكن ان يحصل على المعلومه والطالب وولي الامر، فيمكن وضع المعلومات هذه ونشر الوعي بمخاطر المرض من خلال شبكه المعرفه المدرسيه. يمكن ايضا عمل آه، آه، فيديو صغير كما نشاهد هنا. الان ننتقل للوضع الافتراضي كيف يمكن أن يكون هذه يعني هذه النظريات وهذه الأفكار أن تكون واقعا ملموسا من خلال الشبكة المعرفية من خلال الشبكة المعرفية. أولا للإدارة دور وللمدرس دور ولولي الأمر دور فنبدأ بدور الإدارة المدرسية. كيف يمكن أن تستخدم شبكة المعرفة المدرسية لنشر الوعي؟ في مدرسة عمر بن الخطاب بدأنا بوضع استراتيجية ولوضع الاستراتيجية طرحنا أسئلة لمعالجة المشاكل السؤال الأول هو كيف يمكن أن نتواصل مع الشركاء من أجل نشر الوعي بوجود الخطة الافتراضية وخطة الطوارئ في حال تفشي المرض. الحلول كانت من خلال عقد لقاءات مع أولياء الأمور، من خلال خدمة الرسائل القصيرة، من خلال الإعلان عن الشركة المعرفية، من خلال آه، في صفحات المدرسين، من خلال إرسال رسائل لأولياء الأمور، والجدير بالذكر هنا أن شبكة المعرفة المدرسية تضم أكثر من 40 ألف مشترك في الوقت الحالي. السؤال الثاني هو كيف سننفذ الدروس في حال انقطاع الدراسه سواء عن نسبه معينه من الطلاب او عن عدد كبير من الطلاب او حتى اغلاق المدارس بشكل تام وهذا حدث حدث في الاسبوع الاول كيف يمكن ان تنفذ الدروس في هذه الظروف كلنا نعلم ان العمليه التعليميه تقوم على مدرس وطالب ومنهاج فلتنفيذ الدروس لابد من توفر منهاج التكنولوجيا وفرت لنا عمليه التواصل بين المدرس والطالب في حال انقطاع الدراسه الان كيف نوفر المنهاج؟ نوفر المنهاج من خلال وضع المصادر التربويه ووضع المصادر التعليميه في مواقع الفصول الدراسيه لان شبكه المعرفه المدرسيه توفر لكل فصل دراسي في ماده معينه موقع آه، صفحه الكترونيه يمكن من خلالها تحميل المصادر التعليميه على هذه الشبكه. لكن هنالك تحدي ان البعض قد لا يكون له آه، آه، تواصل على الانترنت في البيت. لهذا السبب كانت هنالك خطه أخرى بوضع نسخ ورقية لبعض الطلاب الذين ليس لهم ليس عندهم آه، جهاز حاسب أو آه، اتصال بالإنترنت في البيت نسخ ورقية عن سكرتير المدرسة بإمكانهم أو آه، أو من ينوب عنهم الحضور في أي وقت والحصول على هذه النسخ. السؤال الثالث كيف نضمن أن تطبق هذه الخطة وبشكل ناجح؟ لضمان ذلك أخذنا بعين الاعتبار أن أكثر من 99% من طلابنا في المدرسة لديهم أجهزة حاسوب واتصال بالإنترنت في البيت. فهذا أول ضمان الخيار الورقي هو الضمان الثاني الخيار الثالث هو إعارة أجهزة اللابتوب للطلاب آه، يستخدمونها في البيت طبعا ضمن سياسة معينة ويستلمها ولي الأمر وضمن آه، شروط وتوقيع ولي الأمر على ذلك بحيث نساعد هؤلاء الطلاب في عملية الاتصال والبقاء آه، ضمن بوتقة التعليم السؤال الرابع وكيف نضمن بأن العاملين والطلاب والإدارة سيقومون بتنفيذ هذه الخطوة طبعا افضل حل هو ان تكون الخطه ليست مفاجئه في اي وليست ردا لحدوث فعل معين ظهر فيروس الاتش 1 ان 1 نضع خطه طوارئ لا يعني الوضع الصحيح هو ان تكون المدرسه مستعده لاي طارئ في اي وقت ولهذا السبب نحن في مدرسه عمر بن الخطاب الاعداديه يعني نقترح ان ينفذ تمرين افتراضي لانقطاع الدراسه مره واحده كل فصل دراسي بحيث يتدرب اولياء الامور والطلاب والمدرسون على هذا الوضع بحيث تكون المدرسة مستعدة لأي طالب في أي زمان طبعا الآن آه، من ضمن دور الإدارة أيضا التطبيق الفعلي للسياسة من خلال وضع آه، الإعلانات والإرشادات في المدرسة من خلال وضع آه، وسائل التعقيم للطلاب وهذه صور حقيقية من مدرسة عمر بن الخطاب ومن خلال وضع الكثير من الإرشادات ومن خلال أيضا إرسال الرسائل لأولياء الأمور حول الإجراءات التي يمكن القيام بها ونقاط التواصل وكيفية الحصول على مصادر التعلم في حال انقطاع الدراسة. الآن الدور الآخر لإدارة المدرسة هو نشر الاستراتيجية من خلال شبكة المعرفة المدرسية. من خلال شبكة المعرفة المدرسية هنالك مجال لوضع آه، آه، بعض المواقع المفيدة، مجال لتنبيه الشركاء بالأحداث القادمة، هنالك أيضا آه، فرصة لنشر الإعلانات وهنالك أيضا لنشر كل ما يتعلق بقطاع الدراسة في ضمن هذا الظرف الاتش 1 ان 1 أي ظرف آخر آه، في مكان معين هنا أنشأنا على سبيل المثال ملف خاص في حالة انقطاع الدراسة يمكن لولي الأمر أو أي آه، مشارك في عملية التعليم أن يدخل هذا الملف ويحصل على كل ما يتعلق بالظرف الطارئ. الآن النقطة الأخرى هي عملية آه، إدارة الجودة. إدارة الجودة في تطبيق الخطة هي مسؤولية النائب الأكاديمي في المدرسة وتكون هذه من خلال عمل آه، قوائم المهام التي على آه، والأدوار والمسؤوليات التي يجب على كل مشارك في العملية التعليمية من مدرس وولي أمر آه، وإداري حتى إداري أن يقوم بها فعندنا هنا على سبيل المثال مهام منسقي المواد مهام المدرسين مهام الإدارة مهام أشياء عامة يجب أن تتوافر في المدرسة هذه مأخوذة أيضا الأشياء العامة ساعدنا فيها من قسم آه، الامراض آه، الامريكي اللي هو ديبارتمنت اوف ديزيز كنترول نعم. الان هذه النموذج المهام التي يجب على منسقي المواد ان يقوموا بها آه، استعدادا لظرف طارئ مثل انقطاع الدراسات. فمن هذه المهام على سبيل المثال توفير الاوراق العمل، توفير المصادر الاضافيه، توفير التقييم في حاله انقطاع الفترات، مهام النادي الاكاديمي، وضع منتدى لمناقشه المشاريع وضع الاحداث على شبكه المعرفه المدرسيه الى اخره. الشاهد ان كل آه، عنصر من عناصر المدرسه له مهام وهذه المهام هنالك من يتابع تنفيذها. ما الذي يجب على المدرس ان يقوم به؟ في حال حدوث هذا الظرف طارئ دور المدرس يبدا بتحديد الماده العلميه، لان الطالب موجود المعلم موجود، حلقه التواصل موجوده من خلال الشبكه المعرفيه المدرسيه، لكن اين المنهاج؟ اين الماده العلميه؟ ومما تتميز به دولة قطر هو أن المدرس له حرية اختيار المنهج التعليمي. قد يخطئ البعض ويظن أن المنهج التعليمي هو الكتاب المدرسي، لكن المنهج التعليمي أكبر وأوسع من ذلك وأشمل كما تعلمنا في خلال مبادرة المجلس الأعلى للتعليم وهذا ما يهمناه الكثير في دول أخرى. فهنا المدرس من خلال الشبكة المعرفية أيضا له الحرية في اختيار المادة العلمية التي يقوم بتدريسها للطالب. ونقطة آه، البدايه هي ليست نقطه البدايه في تحديد الماده العلميه لكن من افضل الوسائل والاماكن التي يمكن الحصول منها على مصادر تعليميه هي آه، موقع تواصل. موقع تواصل كما تعلمون انشئ من خلال شبكه المعارف المدرسيه آه، قام آه، المعلمون الرواد في المدارس وعندهم اربعه في كل مدرسه بعمل مصادر تعليميه لكل ماده دراسيه هذه المصادر مرت في عمليه اداره جوده وتم مراجعتها من المستقيم المواد والان بلغ عددها حوالي 1000 مصدر تعليمي انشاها معلمو قطر أنشأها معلمون الرواد في مدارسهم وهم وكثير منهم يحضر معنا هذا اللقاء بجهود جبارة يستحقون كل الشكر عليها. هذه المصادر منظمة في موقع تواصل وهو موقع مفتوح لكل المدارس يمكن لأي مدرس ليس فقط لا يجب أن يكون المدرس مدرس قائد ليدخل، أي مدرس يمكن أن يدخل ويحمل أي مصدر تعليمي منظمة حسب المرحلة الدراسية المرحلة الإعدادية لها مصادرها المرحلة الثانوية لها مصادرها والمرحلة الابتدائية لها مصادرها ومنظمة أيضا حسب المادة الدراسية مصادر اللغة الإنجليزية في مكان ومصادر اللغة العربية في مكان ومصادر الرياضيات في مكان آخر ومن ثم منظمة حسب الفصل الدراسي فكما نلاحظ هنا هذا مصدر للرياضيات في الصف السابع هذا مصدر آخر للرياضيات في الصف التاسع وهلم جرى الآن المدرس حدد المصدر المناسب سواء من موقع تواصل أو من أي مكان آخر يقوم بتحميل هذا المصدر في المكان المحدد في موقع الفصل الخاص بطلابه لأن كل فصل دراسي كل صف دراسي في المدرسة له موقع خاص فيه موقع لطلاب الصف الثامن أربعة على سبيل المثال المدرس ثامن أربعة له آه، حق الدخول لهذا الموقع يدخل يحمل المصدر في مكان خاص محدد حسب المادة كما نشاهد وهذه من مدرسه من يعني من موقع الشبكه المعرفيه لمدرسه عمر بن الخطاب آه، الاعداديه. الان في الموقع هذه نظره على موقع صف آه، ثامن خمسه على سبيل المثال. في هذا الموقع نشاهد هنا بيانات التواصل مع جميع المدرسين الذين يدرسون هذا الصف في جميع المواد. آه، الايميل البريد الالكتروني الخاص بالمدرسين. نشاهد ايضا اعلانات لمتابعه المصادر التعليميه نشاهد أيضا منتدى هذا منتدى لمادة العلوم يقوم الطلاب الهلالي بالتواصل مع بعضهم البعض ومع مدرسهم لمناقشة كيفية تنفيذ مشروع العلوم نشاهد أيضا قائمة بالأحداث والأمور المطلوبة من هذا الصف يقوم بوضعها المدرسون من مختلف المواد لتذكير الطلاب فالطالب عندما يدخل يشاهد أن عليه الآتي والخطوات التالية والمهام التالية فيقوم بعمل الخطوات حسب ما هو مطلوب الآن في حالة وأؤكد هنا أنه في حالة استمرار الغياب عن المدرسة لفترة أطول من أسبوع مثلا لأن التقييم فتكون هنالك لابد من تقييم اعتماد آه، أو استخدام الطالب للمصادر التعليمية لأن عملية التقييم جزء أساسي وإذا أردت أن تحكم على نظام تعليمي فحكم على نظام تقييم ضمن ذلك النظام آه، التعليمي يمكن القيام بعملية تقييم من خلال برنامج إكزام إكسبيرت وهو جزء من شبكة المعرفة المدرسية يتم من خلاله عمل امتحانات يتم من خلاله عمل واجبات الى حد ما ويتم من خلاله عمل اختبارات قصيره متفائه وفاعليه فيمكن عمل اختبارات قصيره لمتابعه مدى آه، قيام الطلاب بمراجعه المصادر التعليميه والبحث. الان ننتقل الى دور الطالب. كيف يمكن وما الذي يجب على الطالب وما هو دور الطالب في حال انقطاع الدراسه؟ نعود ايضا الى الصفحه الرئيسيه الخاصه بالطلاب نشاهد فيها الاحداث نشاهد فيها اعلانات المتابعه نشاهد فيها آه، موقع هيلب ديسك للطلاب للاستشاره والسؤال عن اي شيء اخر، نشاهد ايضا آه، موقع مناقشات ومنتديات للطلاب لمناقشه مختلف المواضيع المشتركه. ومن ثم يكون التواصل آه، الطالب يجب عليه ان يذهب الى الموقع الخاص فيه، انا طالب في ثامن خمسه اذهب الى موقع ثامن خمسه لاتابع التحديثات والتطورات واعرف ما هو مطلوب مني كطالب في هذا الصف. في صف ثامن خمسه ايضا يوجد التواصل والاشياء التي سابقا في موقع أي فصل دراسي وهي أشياء ليست فقط في هذا الصف ولكن آه، في كل الفصول الدراسية آه، في مدرسة عمر بن الخطاب. إذا أراد الطالب أن يستزيد من المصادر التعليمية أو أن يبحث عن المعلومة لأن الطلاب هذا العصر أصبحوا يبحثون في الإنترنت وفي التكنولوجيا أكثر مما يبحثون في بطول الكتب. فمن خلال شبكة المعرفة المدرسية هنالك اشتراك مجاني موفر من آه، قبل المجلس الأعلى للاتصالات مع موسوعة بريتانيكا كما تعلمون وهي موسوعة شاملة يمكن للطالب أن يستخدم هذه الموسوعة للبحث عن مصادر إضافية للبحث ليستزيد من موضوع معين فقط شيء ما او آه، مشاركه في المناقشات مع بقيه اولياء الامور الهدف ان يدخل ولي الامر ليصبح شريكا في تعليم ابنه ليصبح مسؤولا عن تعليم ابنه وليساهم في ذلك اولياء الامور غالبا لهم جهود طيبه في المتابعه لكن عندما يصبح ولي الامر جزءا من العمليه التعليميه مع الطالب تكون آه، بلا شك النتائج مثمره اكثر. الان نقطه لا بد ان نؤكد عليها وهي التعاون والمشاركه فقال بعض العلماء في الفيزياء نيوتن يقول أنا أقف على أكتاف من سبقني وهنالك مثل قطري يقول آه، ربع التعاون وما ذلك فالتعاون والمشاركة هي العنصر الأساسي لنجاح أي مشروع ليس فقط شبكة المعرفة المدرسية لكن في شبكة المعرفة المعرفة المدرسية الأمور قائمة على التواصل والمشاركة مشاركات المعلمون المعلمين القادة أثمرت في ألف مصدر تعليمي حالياً تصوروا لو أن كل معلم وضع مصدر تعليمي إضافي طبعا آه، أشير هنا إلى أن الذين لديهم صلاحياتهم المعلمون الرواد في المدرسة فيمكن لأي معلم آخر من خلال المعلم الرائد لأنه يجب أن تكون هنالك آلية آه، إدارة جودة المعلم الرائد يقوم بمراجعة المصدر ويقوم بوضعه على آه، موقع تواصل تخيلوا كم من من المصادر يمكن أن نشترك بها في دولة قطر أنا واثق أن كل مدرس لديه من المصادر وفي جعبته من الموارد التعليمية التي جمعها على مدى السنوات الكثيرة الكثير فنتشارك في هذا الامر ونتعاون فيه وهذه صوره موقع تواصل وهنا ايضا نشاهد على سبيل المثال آه، فيلم آه، فيديو حول آه، ان 1 من مدرسه البيان الامداديه سننتقل الى درس الافتراضي واخيرا وليس اخرا نؤكد على ان ان لم يكن من الله للمرء عون فاول ما يجني عليه اجتهاده نحن ناخذ بالاسباب ونحاول قدر المستطاع ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد فهو الشافي وهو القائل الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين شكرا لكم شكرا لإصغائكم والسلام عليكم